أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Menjadi para penghafal Quran Tak semudah membalikan tangan Penuh perjuangan butuh pengorbanan Ketekunan juga kesabaran Surat demi surat dibacakan Ayat demi ayat dihafalkan Tidak pernah bosan untuk melafalkan 30 juz pun dihatamkan dengarkan Ayat demi ayat dihafalkan Tidak pernah bosan untuk melafalkan 30 juz pun dihatamkan Muraja setiap hari Tanamkanlah di dalam diri muraja setiap hari Demi untuk membangun negeri Ketika sendiri duduk atau berdiri Murojaat tak pernah berhenti Ketika sendiri duduk atau berdiri Mari murojaat sampai mati Teruskanlah di dalam hati Merojaah setiap hari Ramai atau sepi siang malam hari Muroja tak pernah berhenti Ramai atau sepi siang malam hari Mari muroja para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan penuh perjuangan butuh pengorbanan ketekunan juga kesabaran surat demi surat dibacakan ayat demi ayat dihafalkan bosan untuk melafalkan 30 juz pun dihatamkan Surat surat demi dibacakan ayat demi ayat dihafalkan untuk melafalkan 30 juz pun dihatamkan Murajaah setiap hari Tanamkanlah di dalam diri Murajaah setiap hari pernah berhenti Ketika sendiri duduk atau berdiri Mari muraja'ah sampai mati siang malam hari mari muraja sampai mati